Nyangka lang. Wag ko, baby! Eh, sumakay ka na sa kotse. Tapos, eh, oh, oh. Ayan. sir, oh, ah, thank you, sir. Thank you, sir. sir. Ingat ka, sir, ah. May mga kanibot na kami, sir. Seatbelt take two. Tara, tara, tara, tara, take two to. Gago 30 seconds to, di ba? Oo, oh, hindi, ano, oo. Oh. Putang ina mo, karo mo pala to. Oo, oh, karo to, karo. Tama lang to, tama lang. Ayun! Tangina! Eto, to, to, to. Okay. Okay lang, okay lang. Totoo na to, totoo na to. Hanggang dulo ba to? Saan ba to? Ayan, ayan, ayan! Okay. Ah, escape. Okay, Ano ba to? Plan B na to agad? Oo, oh, plan B, plan B. Diretso na, diretso na. Wow! Okay, okay lang, okay lang, okay lang. Ah, meron, meron. Ano yan, okay. Saan Ikaw, nahihilo ako, nahihilo ako. Dito, dito. Baba agad ah. Seatbelt mo, pinutin mo na yung seatbelt mo. Oo. Oh. Nawala! Gago, nawala! May gawa! Sir, fuck you! Fuck you! Hindi wala mo talaga. Wala na, wala na kotse, wala na kotse, wala na kotse. Sige, diretso mo, itago mo doon, no? Diretso. Tago mo, itago mo, tago mo, tago mo. Diyan, diyan, diyan. Ay, di, di, di, dito, dito, dito. Tapos, i-repair mo, i-repair mo. Dito lang. Tapos repair mo. Ay lang yan, Dimek. Gago tumansik yata. Yan, nandiyan ka lang, nandiyan ka lang. Wag ko, dito na, dito na, dito na. Sir, ah, taga na, sir! Taga na, sir! Taga na, sir!

Nag-time out! Nag-time out! Nag-refer! Nag-refer kami! Sige, ipasok ko sa tunnel! Sa may jewelry! Punta tayo sa jewelry! Jewelry! Dito, dito, dito, dito, dito! Safety na tayo! Baba! Ito, dito! Wait, wait, wait! Club perfume, wait lang ang puta. Di ba may GPS T? Wala naman? Wala. Itago mo to sa gilid, gilid. Thank you. Ay, sasakay. Ano tayo dito? Picture! Bili. Selfie. Yo. Ah, ano? Ano ba yan? <clears throat> ah, uh, ano magan? Uh, ah, Sabi mo, ang so delicious yun. Nak nakarating din sa lapre. Ah. Ay, tangin mo, may pasapa ako eh.